keräsin. Ruumiini niin vapisi ja olo oli heikko. Vieressä vikissä kuin karmea peikko. Se oli kai yrittänyt minua nielaista. Luikin tiehen, niin ajattelin vieraista. Taksilla oli minä himaan kaahannut. Jonkun pizzana on mukanani niin raahannut. Mennään, mennään, baari. Baari, baari. baari. juoda liikaa viskiä, muistutin baarien nilpiskiä. Lävissä joka miehen lista, iltani oli yhtä limboamista. Puheeni mahtava täydessä menikin, niissään menitin, poikuutenikin. Hauska on kapakassa iltaisen osua, pitäsköhän yrittää totakin vosua. ilman, että joku mua aamulla piinaa. Elämä on surkea, kurja game tule hakemaan mut toi elämäni lady.